Olá, sou Rodrigo Blas, tenho 44 anos, 21 anos de formado, sou cirurgião dentista, sou especialista em prótese dentária, ortodontia, periodontia, mestrado em periodontia e terminando meu doutorado em implantodontia. Conheci a Dix numa das minhas idas aos Estados Unidos, visitei uma clínica e lá todos os funcionários e dentistas estavam utilizando esse tipo de uniforme. Desde então, comecei a utilizar esse tipo de uniforme na minha clínica, é para o meu uso pessoal, sentindo aí a qualidade de trabalhar com um tecido confortável, de qualidade e principalmente por um tecido com aplicação de antimicrobiano, que é muito importante na área da saúde.